Громадяни, вітаю всіх з Днем Незалежності. Е, мене звати Дмитро, я керівник громадської організації Неподійна Україна. Е, навесні ми проводили змагання е, спортивно інтелектуальну гру під назвою Новогради Спорт єднає. І сьогодні прийшов час підбити підсумки нагородити переможців. Але для початку хотілося б зробити таку маленьку вікторину і розіграти отакі от прапорців. От вас чекають 10 запитань з історії спорту і, зрештою, приз. Е, перше запитання наступне. Перша олімпійська чемпіонка Незалежної України. Будь ласка, відповідайте. Оксана Баюк, дякую. Будь ласка, виходьте сюди. Вітаємо. Друге питання. Найсильніша людина планети початку 21 го століття. Берестюк, будь ласка, хто сказав перший? Будь ласка, виходьте. Чоловіки, вас дівчата виграють. Давайте ну, активніше. Е, третє запитання. ну, це точно маєте відповісти. У 1975 і 1986 роках Динамо Київ вигравало. Відповідь? Який турнір вигравало двічі Динамо Київ? Який кубок? А назва? Ні, Кубок України більше. Союз більше. Чемпіонів, а раніше як називалося? Ну як же так? Це був Кубок володарів Кубків. Двічі. Хто забив найбільше м'ячів на збірну України з футболу? Який блохін! Шевченко, будь ласка, прошу. Наступне запитання. Скільки варіантів першого ходу можливо в шашках? Мало. Мало. Треба подумати. Активніше, активніше. Не шість і не п'ять, і не чотири. І не вісім, і не 3. 7, 7, вірна відповідь. Вітаю. Наступне запитання. Запитання, на яке всі знають відповідь. Рік заснування футбольного клубу звяй 750. Будь ласка. Варіанти. 2000 ні, пізніше. 97-й? Ні. 2005 трошки трошки вище. 7-й, 2007 рік, будь ласка, хто сказав? Найвище місце клубу звягання 750 в чемпіонаті України з футболу серед аматорів. Друге місце, вірно. Друге місце, будь ласка. Наступне запитання. Стадіон Авангард розрахований на скільки глядачів? Мало 700, 5 тисяч багато. Ви недооцінюєте не 1200 і більше. Більше, більше, більше. Ну. 3000 близько, близько. Три з половиною тисячі. Правильна відповідь. Наступне запитання найвідоміший гірьовик міста Новограда Волинського. Дідовець всі знають. Навіть не знаю, кому дати приз, будь ласка, давайте двоє. Вітаю переможців. Ну а зараз будемо нагороджувати наших призерів. Е, справа в тому, що е, що мусить було змагання? Було 50 питань. Е, з них половина про історію спорту в принципі, про історію наших звичах українських і про історію спорту в награді Волинському. І зрештою у нас є переможці. Е, вітайте, будь ласка, аплодисментами. Е, Давид Орлов, третє місце. Ученик третьої школи. місцем. Друге місце зайняла у нас е, Анастасія Зимон, це учениця шостої школи, і замість неї е, приз е, отримує Аліна її подруга. Вітаю. І перше місце, як не дивно, це знову ж таки дівчина. Вітаємо учениця школи номер 4 Пастухова Юлія. Її батько Станіслав Володимирович отримує подарунок. піднімайтеся. Це теж футбольний вболівальник, і ось сказав мені, що дочка вболіває з Динамо Київ. І зрештою ми подаруємо таку футболку, ну майже футбольну. Будь ласка, аплодисменти. Вітаємо всіх всіх переможців. Вітаю місто Градволинське зі святом, з Днем Незалежності і слава Україні!